بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم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 အစ္စလာမ်တာရနာဝင်းနီတော်များခမညာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလရှင်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဒီနေ့လမ်းမြရမ်ဇန်24ရက်တိုင်သွားပါပြီကျွန်တော်ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့9ရက်တာကာလကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ အစီအစဉ် လာမြရမန်ရဲ့အစီအစဉ်16ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်ပြောကြားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဗယံရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်တယ်။သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာရဏဝင်နေလာမြရမဇန်မှာဘာတွေလုပ်တင်တာလဲ။ အထူးသဖြင့်လာမြရမဇန်ရဲ့နောက်ဆုံး10ရက်ကဒရညနဲ့ကြုံကြိုက်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံး10ရက်မှာထူးထူးခြားခြားအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဘာအိဘာသာတည်လို့ရမလဲစသဖြင့်ဘာတွေကိုပြုပြင်ရမလဲအစ္စလာပြုပြင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍအာမာလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေပြောခဲ့တာဆိုခဲ့တာအလွန်တရားမှကျွန်တော်အားနေခဲ့ပါတယ် ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အစီအစဉ်နားထောင်တဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့မိမိတို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ကျင့်ရက်တွေဇာဥစာပေတွေထဲမှာလည်းရှိပါတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းပဲခိုင်ခိုင်မာမာရေးသားထားတဲ့အကိုအကားတွေနဲ့ရေးထားထားတာတွေရှိတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲတခြားဆရာတွေဟောပြောထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီဟာတွေကိုပဲလေ့လာပြီးတော့ အမလုတ်ကျင့်သုံးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီကဒီနေရာကနေတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်နှိုးဆော်လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘယံအများစုကတော့ကျွန်တော်အမြင် ပြောတယ်ဆိုရင်တော့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့တချို့အသည့်လေးတွေကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလာအောင်ဒုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေမှာအာစီ ဖြစ်ဖို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် ဒီလိုအခန်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလေးအထားတစ်ခုလို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီဒါမြရမဇန်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဘာတွေကိုပြင်ရမလဲဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာထက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်နှွေးထွေးစေဖို့အီမန်ရဲ့အင်အားတွေကောင်းလာဖို့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကြီးညိုစိတ်တွေယုံကြည်ကိုးစားစိတ်တွေပုံမူများပြားလာဖို့ဒီဟာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗယံအားလုံးကိုခြုံငုံလိုက်ရင်ပရမအုံဆုံးတည့်ရဲ့လာမယာရမဇန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တယ်ဒုတိယတည့်ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေရှောင်ရမလဲ အစ္စလာမ်ကဘာတွေခိုင်းလဲဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်၃ရက်လောက်ကျွန်တော်ဝိစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြပြီးတော့နောက်ပိုင်းရက်တွေကတော့တည်တံ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအခမ်းကဏ္ဍတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်တော်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြရင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာအခုကျွန်တော်တင်ပြမယ့်အခမ်းကဏ္ဍဟာလက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကို ကျွန်တော်သွားနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အခုတင်ပြနေတဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့အဓိကကျွန်တော်ဦးတည်ထားတာကအမီရုလ်မူမီနင်အဇရတ်အူမာဘင်ခတ်တပ်ရဒီအလာဟူတာလန်တခင်ရဲ့အကြောင်းအရာဘိုက်တူလ်မုကဒက်စ်ကိုတိမ့်ပိုက်ခြင်းအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အခုသွားနေတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကိုကျွန်တော်ရှောက်နေတယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အူမာရဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတော့ဒီဘက်ခင်မှာမစအလာတွေကိစ္စတော်တော်များများမှာ ဟဇရတ်အူမာရဲ့နာမည်ဟာကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအသုံးပြုနေရပါတရာဝီကိစ္စရောက်လာရင်လည်းဟဇရတ်အူမာရဒီအလ္လာဟ်တာလန်တခင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တလာကီကိစ္စရောက်လာတဲ့ဟဇရတ်အူမာရဲ့နာမည်ကိုအသုံးပြုရတယ်နောက်လည်းပဲမစအလာတွေရှိသေးတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟီဂျပ်အမျိုးသမီးတွေလုံခြုံစွာဝတ်စားဆင်မှုအခမ်းကဏ္ဍမှာလည်းပဲ အဇတ်အူမရီအခမ်းကဏ္ဍတွေပါပါတယ်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခွင့်မရလို့အလားချင်းမြတ်တခင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုပေးလိုက်ပြီးမိတ်ဆွေကိုအလားကနိုင်ငံတနိုင်ငံကို ပေးအပ်လိုက်ပြီးဒီနိုင်ငံကို စိတ်တိုင်းကြမိတ်ဆွေအုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြီးမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ အစ္စလာမ်ရဲ့အဆိုအမိန့်အနေနဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်တော်ရဲ့အစုံအမနဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခြင်းပြီးဆိုရင် တေချာဘောမိတ်ဆွေခြေလှမ်းတိုင်းခြေလှမ်းတိုင်းမှာဟဇရတ်အူမာကိုလိုအပ်မှာဟဇရတ်အူမာရဲ့နမူနာတွေလိုအပ်မှာဟဇရတ်အူမာရဲ့လမ်းညွန်ပြသမှုတွေလိုအပ်မှာဟဇရတ်အူမာကိုကြော်ပြီးတော့မှဘိုင်နိုင်ငံတနိုင်ငံကိုလည်းအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးအုပ်စုတစုကိုလည်းအုပ်ချုပ်ဖို့ခက်ဒီအရာဒီအားလုံးစီမံကိုကဲရေးတွေဟာစနစ်ကြမှုတွေဟာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ပြခဲ့တာဟာ အဇရတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလာတခင်ဖြစ်ပါဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့အဇရတ်ဥမာရဲ့ဖစီလက်တွေဝမ်းမြတ်မှုတွေထူးကဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြနေနေပဲမနေ့ကဟာဇတ်ဥမာရဲ့ဓာကင်နဲ့အဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာပထမဓာကင်တာကတော့တမန်တော်ကိုလှုပ်ကြံမယ်ဆိုပြီးတော့ဓာကင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုအလာလှည့်ပေးလိုက်တော့နောက်10နှစ်15နှစ်နေတော့တမန်တော်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့အတန်တော်မကြားချင်တော့ဘူး တမန်တော်ကွယ်လွန်ပြီလို့ပြောတဲ့လူကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဟဇရတ်ဥမာဟာဓာကင်ခဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေအာလုံးဟာအလ္လာရှင်မြတ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတာအမှန်ဘက်ကိုလည်းအလ္လာအလ္လာပဲကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပေးနိုင်တာအမှားဘက်ကိုလည်းပဲအလ္လာပဲလှည့်ပေးနိုင်တာဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းပဲထက်ဆင်ကြော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုပြောလိုပါတယ်ဒီတို့အားကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းအလေးအနက်ထားပြီးအလ္လာရှိကနေတောင်းပါ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب အလာပေးထားတဲ့ဟီဒါယတ်ပေါ်မှာပဲမြဲမြံစွာရှောက်လန်းဝင်ချီးမြှင့်ပါဒီဟီဒါယတ်ကနေတွေးဖဲသွားအောင် ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲတက်ရောက်တဲ့ဒီတို့အားကိုလည်းတောင်းတင့်တယ်လို့အကယ်၍အရဘီလိုရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအလ္လာဟุမ်မသဘစ်ကလ်ဘီအလာဒီနိကအိုအလ္လာရှင်မြတ်တခင် ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီန်ပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပါမရရင်မြန်မာလိုအခုနကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုအလ္လာဟ်ရဲ့ဒီန်ပေါ်မှာမြဲမြံစေတော်မူပါအလ္လာဟူမသဘစ်ကလ်ဘီအလာဒီနစ်ကျွန်တော်ရဲ့နဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဒီဒူအာကျွန်တော်တို့တောင်းခံတင့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဟာအစ္စလာမ်ပါကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုဒီလည်းအစ္စလာမ်ပေါ်မှာရှိသလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြာရှုံးမှုဒီလည်းပဲအစ္စလာမ်ကိုကြောခိုင်းခြင်းပေါ်မှာရှိပါကျွန်တော်တို့ဒီဘမဒုနီယာလောကကြီးမှာဘလောက်ပဲအနေအဆဆင်းရဲသွားသည်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ဒီဒုနီယာလောကကြီးမှာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကိုကိုကိုအလံဝေးနေတယ်လို့ဘလောက်ပဲခံစားရသည်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအစ္စလာမ်ရှိနေမယ်ဒီအစ္စလာမ်ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဖတ်တွေ့ပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့အထိဒီအစ္စလာမ်ပေါ်မှာမြဲမြံစွာကျွန်တော်တို့ယက်တည်သွားမယ်ဒီအစ္စလာမ်နဲ့ပဲ နောင်တမလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးခတ်သွားမယ်ဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟူတာအလာဒုနီယာလောကမှာကျွန်တော်တို့ဒီကံအကောင်းဆုံးလူသားတွေဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ထက်ကံကောင်းတဲ့လူတော်ကျွန်တော်တို့လောက်ကံကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလေးစားပါသောအစ္စလာမ်တာနာဝိမြခမယမနေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဇရတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလန်တခင်ဆိုတာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအလ္လာရှင်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ကိုတော်တခင်ဆလလာလဟ်အလိုင်ဝဆလမ် ကိုတော်တိုင်းအလတ်ရှိကနေတောင်းခံခဲ့ရတဲ့ပုံကိုပါမနေ့ကကျွန်တော်မှားသွားတဲ့ဘူခါရီရဲ့ဟာဒီသ်လို့ရုတ်တရက်ထွက်သွားတဲ့တီရမီစီကျမ်းရဲ့ဟာဒီသ်ဖြစ်တဲ့မုစနဒီအာမတ်မှာလည်းပါတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ဟာမနေ့ကတင်ပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာအချိတ်ဆက်မိအောင်နည်းနည်းလေးပြန်ကောက်မယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာအလိုင်ဝဆလမ်စတင်ပြီးတော့ဒါဝတ်ပေးနေတဲ့အချိန်ဒါအားကို နှိတ်ကွမှုတွေခံရတယ်ဒါအားကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့ကာလတွေကိုဖျက်ကျော်ရတယ် Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala တခင်လိုတကယ်ဂုံတည်ရှိတဲ့မကာကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှအစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့ပေါ်မှာအလွန်တရာမှညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံလိုက်ရတယ်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်ရုပ်မပေါ်လောက်အောင်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေများခဲ့တယ်ဟာဇတ်အဘူဘကရ်ဆဒီကရဒီအလာဟူတာလန်တခင်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီဟာမေ့သွားပြီဗုဒ္ဓဖူးနေညဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒီညမှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီး နောက်ဆုံးတမန်တော်ကိုမတွေ့တွေ့အောင်တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလီဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုခါစားရောက်ရှိသွားတယ်ဟဇရတ်အဘူဘကရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်တော်ချီကွဲတယ်အစ္စလမ်တာနာဝင်ရဲ့အနေအထားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တမန်တော်ယူကျုံမရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ညမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလီဝဆလမ်အလ္လာရှင်မြတ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာလက်ဖြန့်ပြီးတော့ဒုအာတောင်းတယ်အလ္လာဟူမအအစ္စလ်အစ္စလမ်ဘီအဘီဂျာဟလီဘနီဟီရှမ်အောဘီဥမရဘနီလ်ခတ်တာဘ် ။အိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သခင်အဘူဂျာလ်ဘင်ဟီရှမ်သို့မဟုတ်အူမာဘင်ခတ်တာဘ်နှစ်ဦးတည်းကတဦးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ကိုအာအင် တောင်းတင်းစီတော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အစ္စလာမ်ကို ခိုင်မြဲစီတော်မူပါလို့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလီဝဆလမ်ဟာအဲ့ဒီနေ့ညမှာဒူအာတောင်းတယ်အဲ့ဒီတမန်တော်အဲ့ဒီနေ့ညအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်မမားဘူးဆိုရင်ဗုဒ္ဓဖူးနေ့ညအဲ့ဒီနေ့ညမှာတမန်တော်ဒူအာတောင်းတယ်အဲ့ဒီတမန်တော်ဒူအာမတောင်းခင်အဲ့ဒီညချင်းကာလမှာပဲ ဘာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အဘူဂျဟလ်ကဒီဘက်မှာကြေညာတယ်မန်ကတလမုဟမ္မဒန်ဖလဟူအလိယမီအတုနာကတင်ဝအလ်ဖူဝကီယတ်မင်ဖစ်ဒါတမနောကိုတတ်တဲ့လူမုဟမ္မဒ်ကိုတတ်တဲ့လူဆလ္လာလာဟူအလိဟီဝဆလမ်မုဟမ္မဒ်ကိုတတ်တဲ့လူကိုကလုံးအကောင်တရာနဲ့အတူတူငွေစင်ငွေသားဝူကီယာဆိုတာအချိန်အတွက်တခုငွေစင်ငွေသားဝူကီယာအောက်ကီယာတထောင် ချီးမြှင့်မယ်လို့အဘူဂျဟလ်ကကြေညာတယ် فقال عمر أبو جهل ရဲ့ကြီးညာတံကိုကြားတော့ عمر ကမေးတယ် الضمان صحيح မင်းတကယ်အစစ်အမှန်တာဝန်ယူတာလားလိန်လဲတာလားလှည့်ပြားတာလား فقال أبو جهل ကအဖြေပေးတယ် نعم عاجلا غير عاجل အဲ့ဒီစုငွေတော်မှလက်ငင်းပေးမှအကျွေးထားဖို့မရှိဘူးတတ်ရမယ့်တာဝန်ကတတ်တဲ့လူမှရှိတယ်သူတက်ပြီးသွားပြီလားလက်ငင်းကလုံးအကောင့်တရာပေးမယ်ငွေစင်ငွေသားအောက်ကီယာတစ်ထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဘူဘကာက အဘူဂျဟလ်ကဟဇရတ်ဥမာကိုအဖြေပေးတယ်ဖခရာဂျာဥမာအရာဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာတမန်တော်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ထွက်လာတယ်ဖလကီယဟူရဂျူလ်လမ်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟဇရတ်ဥမာကိုမေးတယ်အိုင်နာတူရီဥမာဘယ်သွားနေတာလဲပုံစံကြည့်တော့လေဓာကြီးဆွဲထားတယ်တဆူဆူတရှဲရှဲနဲ့လူတက်ဖို့သွားတယ်ဆိုတော့ငကိုတဲကဥမာကဒေါရလည်းကြီးတယ်ငကိုတဲကဥမာက ခက်ထန်တဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်။ငကူတဲကအိုမာကမာရီကြောရီလည်းရှိတယ်။ငကူတဲကအိုမာရဲ့အရှိန်အဝါကလည်းတိတ်ကြီးတယ်။အခုဓာကြီးဆွဲပြီးတော့လောက်ကြံမှုသွားနေတယ်ဆိုတော့တေးကြတဲ့ဟဇတ်အိုမာရဲ့ပုံစံဟာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့မေးတဲ့လူကမေးတယ်အိုင်နာတူရီဘယ်ဟူသွားနေတာလဲဘာလို့ဟူသွားနေတာလဲဟဇတ်အိုမာကတဲ့ပဲပြီးဖြေတယ်။တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့မပြောဘူး။တိတ်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့လူရှင်းရှင်းနဲ့ဘုံဝင်ပြောတဲ့လူ အူရီဒူမုဟမ္မဒန်လီအကတူလဟူမုဟမ္မဒ်ကိုငါတပ်ဖို့သွားနေတာအူရီဒူမုဟမ္မဒန်လီအကတူလဟူမုဟမ္မဒ်ကိုတပ်ဖို့သွားနေတာနောက်10နှစ်15နှစ်နေတော့မစဂျစ်ဒီနဘူရဲ့မင်ဘာမှာချိန်ညာတယ်ပမန်တော်မုဟမ္မဒ်ကွယ်လွန်ပြီလို့ပြောတဲ့လူရဲ့ဇက်ကိုပိုင်းမယ်အလ္လာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအကောင်းဘက်ကိုအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းအလ္လာလှည့်ပြီးပါ လောလောဆယ်ဥမာကချိန်ညာတယ်ဒဲပဲပြောတယ်ဥရီဒူမုဟမ္မဒန်လီအကတူလဟူငါမုဟမ္မဒ်ကိုတပ်ဖို့တွားနေတာအဲ့တော့ဟဇရတ်ဥမာကိုမေးလိုက်တဲ့လူဟာသူလည်းပဲမတိမတာမွတ်စလင်ဖြစ်ထားတယ်တမန်တော်ကိုလောက်ကြမှာစိုးရင်တော့သူကဟဇရတ်ဥမာကိုနည်းနည်းပါပါစကားလှည့်ပြီးတော့ချင်းချောက်ကိုကြိုးစားတယ်ဖကိဖတာအမနုမင်ဘနီဟာရှင်မင်းတမန်တော်ကိုတတ်တာတတ်တာပဲမက္ကာမှာအမွန်မြန်ဆုံးသောမျိုးမျိုးနွယ်ကိုရိုက်မျိုးနွယ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီကိုရိုက်မျိုးနွယ်တွေကမှ တကယ်အရှိန်ဝါအကြီးမားဆုံးလူအယိုသေးအခမ်းအနားခံရဆုံးသောမိသားစုဝင် ဖြစ်တဲ့ဘနူဟာရှင်မိသားစုတမန်တော်ဟာဘနူဟာရှင်မိသားစုဝင်ဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေပါသည်လက်ရှိမကာကလူတွေနဲ့ဘလောက်ပဲအကွဲလွဲဖြစ်နေပါသည်သူသည်အလွန်တရာမှအရှိန်ဝါကြီးမားတဲ့အလွန်တရာမှဩဇာကြီးမားတဲ့အလွန်တရာမှ သူဟာမုံမြတ်ထူးကဲလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘနူဟာရှင်မျိုးနွယ်တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းမူဟမ္မဒ်ကိုလှုပ်ကြံလိုက်လို့ဘနူဟာရှင်လက်ကနေမင်းလွတ်မယ်လို့ထင်လားတဲ့မင်းကိုဘနူဟာရှင်ကဒီတိုင်းပဲလွတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ထင်လားဖကိဖတာမနုမင်ဘနီဟာရှင်မင်းသူ့ကိုလှုပ်ကြံပြီးသွားရင်ဘနူဟာရှင်လက်ကနေမင်းဘနူဘနူဘလို့လို့လွတ်မှာလေကောလာအင်နီလာအဇွန်နုကကဒဆဘောတ်ကဒဆဘောတ်အရဟဇတ်ဥမရဟာ ဘလောက်တတိရှိလဲဆိုတော့ဘနူဟာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတမန်တော်ရဲ့အမျိုးတွေမင်းကိုဂလဲသားချိန်မယ်ဆိုတဲ့ဒီမေကွန်းမေးတာကိုဟာဇတ်ဥမာကဖြေဖို့တော့မတန်ဘူးလို့သူတွက်တယ်ဘာမှသူမဖြေဘဲနဲ့အဲ့ဒီမေကွန်းမေးတဲ့လူကိုပြန်ပြီးတော့ရန်လုပ်တယ်ကြည်ရတာတဲ့မင်းလည်းပဲဘာသာပြတ်သွားပြီနဲ့သူတဲ့မင်းလည်းပဲစွာပြီးမကမှအဲ့ဒီတော့ကမီယိုဖလာဘာသာစွန့်သွားတဲ့လူစွာပြီးလို့ခေါ်တယ်အင်းနီလာအဇွန်နုကကဒဆဘောတာ ငါလည်းကြည့်ရတာငါခံမှန်းရတာမင်းလည်းဘာသာပြတ်သွားပြီနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာအခုနပုံကူဟာပြန်ပြီးတော့စကားလှဲ့တယ်လှဲ့ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အလာအခဘီရူကဘီအာဂျဘမင်ဟာဇာမင်းကိုတဲ့မင်းတမန်တော်ကိုလှုပ်ကြံမှုသွားနေတယ်မင်းမုဟမ္မဒ်ကိုလှုပ်ကြံမှုသွားနေတာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ခံစားစရာကောင်းတာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ခြေကွဲစရာကောင်းတာအဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမင်းကငါပြောပြမယ်အဲ့ဒီကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့အင်နာဥခတကဝခတနကကဒဆဘောမာမုဟမ္မဒင်ဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်မုဟမ္မဒ်ဘာသာပြက်ပြီးဆိုမေတ္တာဖို့သွားနေတာမင်းရဲ့ညီမနဲ့မင်းရောက်ဖကမုဟမ္မဒ်နဲ့တွဲပြီးသူတို့လည်းဘာသာပြက်သွားပြီတဘောကတမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုသွားမှဆိုလို့လမ်းကြောင်းလွှဲပေးလိုက်တယ် အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ပဲဟဇရတ်အူမာကိုစိတ်ဆိုးတော့တစ်ဖက်ကလူကလည်းပြောလိုက်တယ်မင်းသူမ်ကိုဟမ်ကိုနဲ့မင်းအကြီးအကျယ်လှုပ်ပြီးတော့မှမင်းတမန်တော်ကိုမုဟမ္မဒ်ကိုလှုပ်ကြံမယ်ပြောတာမင်းကိုယ့်ရဲ့မိကိုကိုနိုင်အောင်ညှိအောင်မင်းအိမ်မှာမင်းရဲ့ညမမင်းရဲ့ရောက်ဖကိုတိုင်းဟာဘာသာမဲ့သွားပြီမင်းပြောတဲ့အတုံးနှုံးရမင်းပြောတဲ့အတုံးနှုံးရတမန်တော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလိုက်သွားပြီမင်းရှင်းပါအောင်ဆိုတော့ဟဇရတ်အူမာဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတဲ့သူဖြစ်တယ် အဲ့တော့ तू လဲစဉ်းစားတယ်တမန်တော်ဟာအပြင်ရလူငါရဲ့ညမငါရောက်ဖကအိမ်ထဲကလူအဲ့တော့ငါအိမ်တွင်းကိစ္စငါအရင်ရှင်းရမယ်ဆိုတော့အဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ဟာတမန်တော်ရှိသွားနေရင်အဲ့ဒီလူစကားကြားပြီးတော့မှချက်ချင်းညမအိမ်ကိုသွားတယ်ညမနဲ့အကိုကိုဒီမှာတယောက်က ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုသင်ပေးနေတယ်ဆူရာသွာဟာကိုသင်ပေးနေတယ်ဟာဇတ်ဥမာရဒီအလာဟူတာလန်တခင်လာတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရွချန်ရှိရနေအော်မှာသူညမနာမည်ကိုဖာတေမာလို့အော်ပြီးတော့မှဟာဇတ်ဥမာဟာ အိမ်ထဲကိုဝင်မယ် ခွင့်တောင်းမယ်ဟာဇတ်အူမာရဲ့အတန်ကိုကြားတော့အခုနစာတင်ပေးနေတဲ့ဆရာလဲပုံလိုက်တယ်သူရဲ့ညီမလည်းပဲဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုဖွက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟာဇတ်အူမာဟာသူတို့ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အတန်ကိုသူတို့ဟာတစိမ့်တသေးတာကြားပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတူတူပြောရင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကြားဘူးသားပဲဟာဇတ်အူမာမေးတယ်အခုနမင်းတို့ဘာဖတ်နေတာလဲ အဲ့တော့ညမကစကားလဲဖို့ကြိုးစားတယ်ဟာဇတ်ဥမာကညမကိုရိုက်တယ်ရောက်ဖဝင်လာတယ်ရောက်ဖကိုလည်းရိုက်တယ်နောက်ဆုံးညမတွေးထွက်လာတာမြင်တော့မှဟာဇတ်ဥမာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဂျိုးဝင်လာတယ်အော်ငါရဲ့ညမအမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေးထွက်သွားအောင်ငါရိုက်မိသွားတာဒါတော့တော်တော်မှားသွားပြီဒါကတော့လူကောင်းသူကောင်းတွေရဲ့ဒါဟာခံစားချက်တစ်ခုပဲမိန်းကလေးတယောက်ကိုကျူးလွန်မိသွားရင်မှားတာကိုမှားမှန်ချက်ချင်းပဲ ခံစားမိရမယ်ချက်ချင်းပဲဒီဟာကိုပြုပြင်ရဒီကဏ္ဍကတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုပဲဒီခံစားချက်ကတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ခင်းတိတ်ခံခံစားချက်ပဲဒီမိမတော့ငါကောင်းကောင်းစဘက်ပေးလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟာဒါဟာအလွန်တရာမှညံဖြင်းတဲ့ဒါဟာအတွေးခေါ်ဖြစ်တဲ့အလွန်တရာမှသေးသိမ့်တဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟဇရတ်အိုမာဟာညမကိုစိတ်တိုင်းကြညမကိုရိုက်မိသွားတယ်အဲ့တော့နှောင်းနှရသွားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့ညမကိုပြန်ဖြေတယ်ပြန်မေးတယ် ညမလည်းပဲပုံမွင့်လင်းလင်းပဲပြောတယ်မထူမထူတော့ဘူးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုပဲရှိတယ်တေးတေးမယ်ရှင်းရှင်းမယ်ဒီတဲ့တတိယလမ်းတော့မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ပြောတယ်ငါတို့လက်ခံလိုက်ပြီးကြိုက်တာလို့ပြောခြင်းရပြောအဲ့တော့မှဟာဇတ်ဥမာကမေးတယ်ငါလာတဲ့အချိန်မှာတဲ့မင်းတို့ဘာဖတ်နေတာလဲအဲ့တော့ညမကစကားလီးလွဲပြီးတော့ပြောဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဇတ်ဥမာကကြားပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးညမကဝန်ခံတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ဖွတ်ထားတာကိုပြန်ထုတ်တယ်ပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှဆူရာသွားဟာကိုဖတ်ပြတယ် طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفى الله لا إله إلا هو လဟူလ်အစမာအူလ်ဟူစနာဒီသွာဟာဆူရာသွာဟာရဲ့စကားလုံးနေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ပြီးသွားရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့ဘာသာပြန်နေအိမ်နေမှာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ online မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ16ပါရာတဝက်ကဆူရာသွာဟာကိုလေ့လာကြည့်ပါစကားလုံးရဲ့အဖြတ်အတောက်တွေလေးယူလေးသိန်းနေအတုံးအနှုံးနေ ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေတအားကိုပြောင်မြောက်တယ်ဟာဇတ်အူမာဟာအာရဘီလူမျိုးဖြစ်တယ်အာရဘီရဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တအားကျွမ်းကျင်တယ်အာရဘီအတုံးအနှုံးရဲ့လေးနက်မှုတွေဟာရဘီအတုံးအနှုံးရဲ့ပြောင်မြောက်မှုတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်တော့ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မိန်မောသွားတယ်ဟာဇတ်အူမာမိန်မောသွားတယ်ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဒါလောက်အနစ်သာရပြေဝတဲ့လိုတိုးပိုပိုလျှော့လှုပ်ရှားမလို့တဲ့ကွက်တိအကြောင်းအရာတွေကိုတော်တော်ပြောင်မြောက်စွာနဲ့

وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأكفى الله لا إله إلا هو الله سراغا الله غا دباوي سيري الله لا إله إلا هو الله دباري سيري အလ္လာဟ်ကလွင်ကိုးကွယ်ခြင်းခံထိုက်တဲ့အရှင်မရှိဘူးလာဟူလ်အစမာအူလ်ဟူစနာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်အတွက်အလွန်တရာမှလှပတဲ့တင့်တယ်တဲ့အမီနာမတော်များရှိတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအပိုက် Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna အဲ့ဒီအပိုက်ရောက်လာတော့ Hazrat Umar ဟာချက်ချင်းပဲပြောတယ် Allahumma inna hadha ahlun alla yu'bada siwahu ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah အဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်အလ္လာဟ်ကိုတိုက်နေပြီးပြောတယ်အလ္လာဟူမအင်နာဟာဒါအာလွန်အိုလာရှင်မြတ်တခင်တကယ်ပဲအရှင်ဟာတဲ့ အလ္လာဟ်ကလွဲရင်ကိုးကွယ်ခြင်းမခံထိုက်တဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရှ်အဒူအလ္လာအီလာဟာအစ်လာအစ်လာအစ်လာလာအလ္လာဟ်ကလွဲရင်ကိုယ်ွယ်ချင်းခံတိုက်တဲ့အရှင်မရှိပါဘူးလို့ကျွန်တော်တက်တည်ထွက်ဆိုပါတယ်ဝါအန်နမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာမုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တက်တည်ထွက်ဆိုပါတယ်လို့ဟဇရတ်ဥမာကပြောတယ် တဘောကဟာဇတ်အိုမာဟာအဲ့ဒီညမှာပဲမိမိရဲ့ညမနဲ့မိမိရဲ့ရောက်ဖရဲ့အရှိမအဇတ်အိုမာဟာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့ညမိုးချုပ်သွားပြီတမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်ကြီးကိုသွားဖို့မလွယ်တော့ဘူးရီဝါယတ်မှာလာတဲ့ဖဘာတဆာဟီရလအိုင်ယူနာဒီဖီကူလီဆာဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်ဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်အဇတ်အိုမာဟာရဲ့အရိညာတညလို့ အိတ်မပြောဘူးတဲ့ဖဘာတစာဟီရလအိုင်တညလုံးမျက်လုံးတွေကြောင်ပြီးတော့ဟဇရတ်ဥမာအိတ်မပြောဘူးယူနာဒီဖီကွလီဆာအာတညလုံးအော်နေတယ်ဝါရှောကတာမုဟမ္မဒ်အီလာမုဟမ္မဒ်ဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်အဟာ ဓမ္မတော်မုဟမ္မဒ်ကိုငါတအားတော်တွေ့ခြင်းနေပြီဓမ္မတော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့ထံတော်ပါကိုငါခါစားရောက်ရှိခြင်းနေပြီဓမ္မတော်မုဟမ္မဒ်ရဲ့လက်ပေါ်မှာငါသွားပြီးတော့ဘိုက်အပ်ကျူးခြင်းနေပြီချက်ချင်းပဲဓမ္မတော်ကိုငါတွေ့ခြင်းနေပြီဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်ဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်တညလုံးကြွေးကြော်ရင်ကြွေးကြော်ရင်နဲ့ဟတ်တာအစ်ဘာဟမနဲ့မိုးလင်းသွားတယ်ဟတ်တာအစ်ဘာဟမနဲ့မိုးလင်းသွားတယ် မိုးလင်းသွားတော့ဟဇတ်အူမာရှိကိုဘလူရောက်လာလဲဆိုတော့ဖဒခလာအလိုင်ဟီခဘာဘဘနအာတ်ဟဇရတ်ခဘာဘင်အာတ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာန်တခင်ဟဇရတ်အူမာရှိကိုရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မိတ်ဆွေများခမရအူမာတာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အလွဲတကူစကားတွေအားလုံးကိုပယ်လိုက်တယ်ဒါကတော့အူမာဆုံးဖြတ်တာဒါကတော့အူမာလောက်ခဲ့တာမင်းတို့ကုရ်အာန်ပြောတာလောက်မလားအူမာပြောတာလောက်မလားတမန်တော်လောက်တာကိုလောက်မလား အုံမာလှုပ်ခိုင်းတာကိုလှုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးသားနဲ့အုံမာနဲ့ကုရ်အာန်ကိုခွဲပလိုက်တာလဲဘယ်နှလုံးသားနဲ့တမန်တော်နဲ့အုံမာကိုခွဲလိုက်တာလဲဒီမှာအုံမာနဲ့တမန်တော်ဟာအီမန်မယူခင်ကတည်းကအမန်တော်နဲ့အုံမာဟာနေတယောက်နဲ့တယောက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မှတစ္ဆာမဆိုခင်ကတည်းကဘလောက်ခိုင်မာတဲ့အဆက်တွေရှိလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာဟဇရတ်အူမာကတညလို့ဖဘာတဆာဟီရလအိုင် यूनादी फी कुल्ली वा शौकता इला मोहम्मद मोहम्मद को ट्वे जेलों आची ने भी लो टन्या लो नी भी रो मा टन्या लो चुए चो भी रो हजरत उमे ए यारे मा लू ले ने रे मने मोले नो हजरत खब्बा बिन अर्त रदी अल्लाह ताला तखे हा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अने ठनो पागु याउला रे याउला भी रो भा प्यो ले सरो မိတ်ဆွေများခမညာဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တခင်ကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုပဲဖကာလာအဇတ်ခဘာဘင်အရ်ဒီအလ္လာဟ်တလာတခင်မိနေယာအူမာအိုအူမာအင်နာရဆူလလာဟီဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမဘာတလိုင်လတဆာဟီရာကုန်ခဲ့တဲ့ညကတညလုံးတမန်တော်မအိပ်ဘူးတဲ့အဇတ်ခဘာကလာပြီးတော့ပြောတာဟဇတ်အူမာမအိပ်တာကို तू မသိဘူး အဇတ်ဥမာသူညီမနဲ့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ तू မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू လာပြီးတော့ပြောတယ်ဒီဘက်မှာတညလုံးဥမာကမအိပ်ပဲနဲ့ဝါရှောကတာအီလာမုဟမ္မဒ်ငါမုဟမ္မဒ်ကိုတအားတွေးခြင်းစိတ်တွေများနေပြီးတော့အော်နေတယ်ဒီဘက်မှာဟဇရတ်ဥမာလူလိမ့်နေတယ်ဟဇရတ်ခဘာပြောတယ်အိုဥမာအင်နာရဆူလလာဟီဆလလာဟူအလိုင်ဟီဝဆလမ်ဘာတလိုင်လတဆာဟီရာ အဲ့ဒီအိုမာမအိတ်တဲ့တညလို့ဒီဘက်မှာလည်းပဲတမန်တော်မအိတ်ဘူးဘိုင်အပ်မယူခင်ကလေးကနှလုံးသားချင်းကအလောက်ဆက်တွယ်မှုရှိနေတာအဲ့ဒီချိန်တွေကနေအလ္လာထိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်တမန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုလုံးမှာအိုမာဟာတမန်တော်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲသွားတယ်နောက်ဆုံးတမန်တော်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲအိုမာဟာတမန်တော်ရဲ့နာမှာခါစားပြီးတော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဂေယမတ်နေကြရင်လေဒီအိုမာဟာ တမန်တော်နဲ့အတူတူပြန်ရှင်ပြန်ထားရမှာဒီနေ့ဒီအုံမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူအတုံးနှုံးတွေပြောနေတာဒီအုံမန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စောကားမော်ကားစကားတွေကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဒီနေ့အုံမန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူပယ်ဖျက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사နေတာဒီဟာဇတ်အူမာရဒီအလ္လာဟ်တာလန်တခင်တညလုံးမအိပ်ဘူးဟာဇတ်အဘဟကဘာဘင်အာရ်ဒီအလ္လာဟ်တာလန်တခင်ပြောတယ် ayada wa အရသာတိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီစကားပဲထိုင်ပြီးပြောနေတာအိုမလည်းမအိပ်ဘူးတမန်တော်လည်းမအိပ်ဘူးအိုမလည်းမအိပ်ဘူးတမန်တော်လည်းမအိပ်ဘူးအိုမပြောနေတယ်ဝါရှောက်ကတာအီလာမုဟမ္မဒ်မုဟမ္မဒ်နဲ့တအားတွေးကြည့်နေပြီးနေလို့ထိုင်လို့မရဘူးလို့အော်နေတယ် حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی تکھیں پیو رہے بات رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات اللیلہ تمانو تنیا لو مئی پھورے ဘာတလိမ့်လက်တဆာဟီရာတမန်တော်တညလုံးမအိပ်ဘူးဘာလုပ်လဲမိတ်ဆွေများတေချာနားထောင်ပါတမန်တော်တညလုံးမအိပ်ဘူးဘာလုပ်လဲယူနာဂျီလာဟာအဇ္ဇဝဂျလအန်ယအစ္စလ်အစ္စလာမဘီကာအောဘီအဘီဂျာလင်အလ္လာဟ်ရှိမဒူအာတောင်းနေတယ်တဲ့တညလုံးယာအလ္လာဟ်အူမာတို့မဟုတ်အဘူဂျဟယ်နေယောက်တဲကတယောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုအင်အားချီးမြှင့်ပါလို့တမန်တော်တယောက်တည်းအလ္လာဟ်ရှိမဒူအာတောင်းတယ်ဒါဒီတွေဝါယက်တရား

اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة تیدا ابو جہل نے میرا بپا بینے تمانو ہارے اللہ شما دعا تاؤں گے را او اللہ شمیت تکھیں دی عمر کو اچاؤں پیو بیرا اسلام کو این آ چھیمی ما دی عمر ہا تمانو اٹوے این آوا دی عمر ہا اسلام تو این آ پھکے بارے လက်ရှိလည်းပဲဒီဥမရဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားပါဂေယမတတိဒီဥမရဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အားဖြစ်နေအောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့ခြေလမ်းနိုင်ခြေလမ်းနိုင်အတွက်ဥမရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဥမရရဲ့ကြည်စဉ်ဆောင်ရွက်ချက်တွေဥမရရဲ့ဥမတ်ရဲ့နမူနာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အတွက်မိစုတစောင်ဖြစ်နေအောင်ပါပါ အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်ဒီဝါရဲ့တစ်ခုမှတမန်တော်ဟာဟာဇတ်အူမတ်တယောက်တည်းနာမည်ကိုကိုင်နေနောက်ဒီဝါရဲ့တီရမီဇီနဲ့အာမတ်ရဲ့မုစနဒ်အာမတ်ရဲ့ဒီဝါရဲ့မှာတော့တမန်တော်ဟာနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကိုင်နေတစ်ဖက်မှာအူမာကပြောတယ်ဝါရှောက်ကတာအီလာမုဟမ္မဒ်ပြောတယ်မုဟမ္မဒ်နဲ့တအားတွေ့ကြပြီလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်ဟာအဲ့ဒီညတညလုံးမအိပ်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲ તમનો અલ્લાહ શીમાં યુનાજિલ્લાહ અઝ્ઝા વજલ અલ્લાહ શીમાં તોડોတိတ်တိတ်နဲ့တောင်းပန်တိုးဆိုးပြီးတော့မှအိုမာကိုတောင်းနေတာအိုမာကိုအလ္လာဟ်ရှိကနေတောင်းနေတာအလ္လာဟุမ္မာအိယာအစ္စလ်အစ္စလာမဘီကာအောဘီအဘီဂျာဟလင်အရောအရောဘာပြောလဲဆိုတော့ اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام تمنو الله سما دعاء أو الله အိုမာသို့မဟုတ်အဘူဂျဟလ်ဘင်ဟီရှာနှစ်ယောက်စလုံးနှစ်ယောက်ထဲကနေတယောက်ကိုအခြေခံပြီးတော့အလ္လာဟ်အစ္စလာမ်ကိုအင်အားပေးပါအော်ဟဇရတ်အကဘာဘင်အတ်ရဒီယ ල් လာဟူတအာလာတခင်ကပြောတယ်ယာအူမာအိုအူမာရဲ့အာနာအရဂျူအန်တကူနာဒါဝတူဟူကဒဆဘကတ်ဖီကငါထင်နေတဲ့တမန်တော်ရဲ့ဒူအာမှာမင်းဥသွားပြီတမန်တော်နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်လို့ပြောတယ်ငါစိတ်ထင်တော့ အဲ့ဒီဒူအာကိုအလ္လာဟ်ကမင်းအတွက်လက်ခံလိုက်ပြီတဲ့ဖခရာဂျာမုကလီဒန်ဆိုင်ဖဟူဟဇရတ်ဥမာချက်ချင်းမဲ့မနဲ့မိုးလင်းတော့ဓာလွယ်ပြီးတော့တမန်တော်ရှိသွားတယ်ဖလမ်မာဝဆလာအီလာမန်ဇီလင်ဖီဟီတမ်ဖီဟီရဆူလလာဟီဆလလာလီဝဆလမ်တမန်တော်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတမန်တော်ဘာမှရှိနေလဲဆိုတော့ဆဖာတောင်မှာရှိတဲ့ဟဇရတ်အရကမ်ရဲ့အိမ်ဒါရီအရကမ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေမက္ကာရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးကျောင်းလည်းဖြစ်တယ် ဒါမကာရဲ့ပထမဦးဆုံးအစ္စလမ်တာနာဝင်တွေကိုတမန်တော်မြတ်ဆလလာဆလမ်ပြုစုပြောထောင်ပေးတဲ့အစ္စလမ်တာနာဝင်နေတဲ့အတူတူပုံရှိုးကွယ်ရှိုးဆလတ်ဝိပြုရတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ဘိုက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝိပြုလို့မရရင်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးဝိပြုမယ်။ဆလတ်ကတော့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာဝိပြုရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ပဲ။အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်ရှိတဲ့ အဲ့ဒီ Hazrat Dari Arkam ရဲ့အိမ်ကိုတမန်တော်မြတ် Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တခင်ရောက်သွားတယ် Hazrat Umar ထက်အရင်၃ရက်စောပြီးတော့မက္ကာရဲ့တကယ်သူရဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်မြတ်ကြီး sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ကြကြဆယီဒူရှူဟာဒာရှဟီဒီများရဲ့ခေါင်းဆောင် Hazrat Hamza radiyallahu ta'ala တခင်ဟာအစ္စလာမ်လက်ခံပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Hazrat Hamza လည်းရှိနေတယ်တကားခောက်တဲ့ဘ누구လဲလို့မေးတော့ Umar လို့ပြောတဲ့ အထက်ကလူတွေရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေပေါ်လာတယ်ဟာဒတ်ဟမ်ဇာပြောတယ်ဖွင့်မေးလိုက်ပါတဲ့သူကောင်းတဲ့နီယတ်နဲ့လာရင်သူ့အတွက်ပဲတန်တဲ့ပုံစံနဲ့လာရင်တော့ငါရှင်းမယ်အဲ့တော့ဟာဇတ်ဥမာရဒီယလာဟူတာလန်တခင်တမန်တော်ရှိတဲ့အိမ်ကိုဝင်သွားတယ်တမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်ကထားတဲ့ထားပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာကိုတွေ့တော့ဟာဇတ်ဥမာရဲ့အင်ကြီးကိုကိုင်နေယာဥမာအစ္စလမ်အင်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့မှတမန်တော်ပြောတယ်ဥမာမေအစ္စလမ်ကိုလက်ခံလိုက်

ဒူးထောက်ပြီးတော့ဟာဇတ်ဥမာကြာသွားတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရှအဒူအလ္လာအီလာဟာအစ်လလာဝအန်နမူဟမ္မဒ်ရဆူလလာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလ္လာတပါးတည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ထွက်ဆိုတယ်အကိုတော်ဟာအလ္လာရဲ့ရဆူလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ထွက်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတော့အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံခဲ့လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာရဏဝင်များခမအဇတ်ဥမာဟာတမန်တော်အလ္လာရှိကနေတောင်းခဲ့တဲ့ပုံကိုပဲ ဟဇရတ်ဥမာဟာအစ္စလာမ်လက်ခံပြီးပြီးချင်းအယ်ဖာရုခ်ဆိုတဲ့ဘွဲကိုဟဇရတ်ဥမာကိုတမန်တော်ချီးမြှင့်ခဲ့အယ်ဖာရုခ်ဆိုတာကအမားနဲ့အမှန်ကိုလမ်းမှန်နဲ့လမ်းမကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီးကွာခြားအောင်ဝေဖန်ပိုင်းခြားပေးတဲ့လူကိုဖာရုခ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘွဲကိုဟဇရတ်ဥမာဟာအချိန်မဆိုင်ပဲရခဲ့တယ်ဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အบบါစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ရဲ့စင့်ပြန်ချက်ရှိတဲ့တရဟဇရတ်အဗ်ဒူလာဘင်အบบါစ် رضی اللہ تعالی عنہما تکھیں گا حضرت عمر گو میرے او حضرت الفاروق سرے بوے بھلو یاد وارا لے الفاروق سرے بوے بھلو یاد وارا لے اور حضرت عمر ہاں میمی اسلام لکھانے اپھی بجے کو پیان پیو بیار ناٹھے یہ ماں تو یہ ماں حضرت حمزہ اسلام کو لکھانگے رہے حضرت عمر اسلام لکھانانے پتہ پیرو تچو روایاتی ماں အယောက်40ပြည့်ပြီး41ယောက်မြောက်အစ္စလာမ်လက်ခံတယ်လို့ပြောတယ်တချို့စင်ပြန်ချက်တွေမှာဟာဇတ်ဥမာအစ္စလာမ်လက်ခံလိုက်ခြင်းအဖြစ်အစ္စလာမ်တာနာဝင်ရဲ့အရေးအတွက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာအယောက်40ပြည့်သွားပြီဆိုပြီးတော့အဆိုလဲရှိတယ်ဟာဇတ်ဥမာအစ္စလာမ်လက်မခံခင်အထိကာဘာဝေကျောင်းတော်မှာဘရူးမသွားပြီးတော့မှပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းအီဘာဒတ်မလုပ်ရဲဘူးကာဘာဝေကျောင်းတော်မှာသွားပြီးတော့မှဘရူးမအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုမလုပ်ရဲဘူး အိဘာဒတ်လုပ်တဲ့လူကိုလည်းပဲမှတ်လောက်သားလောက်အောင်သူတို့ဆုံးမတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟာဇတ်အဘူဘကရ်ဆစ်ဒီကရဒီအလာဟူတာလန်တခင်လည်းပဲတော်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းခြင်းခံလိုက်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ထိအစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကာဘာဝေကျောင်းတော်မှာအီဘာဒတ်မလုပ်ရသေးဘူးတဲ့ဟာဇတ်ဥမာကဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်အဘတ်ကိုရှင်းပြတာအော်ငါအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံပြီးတာနဲ့ ငါတမန်တော်ကိုပြောတယ်တဲ့အလ္လာတူဝလ်ဥဇ္ဇာတူဘတူအလာရူဥစလ်ဂျီဘတ်ဝဖီဘူတူနလ်အောဒီယာကိုရောတဲ့ဒီလာတ်ဥဇ္ဇာလာတ်ဥဇ္ဇာဆိုတာကမက္ကာကလူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ သူတို့ရဲ့စိတ်မှန်းနဲ့သူတို့ဟာနဲ့သူတို့ထူထားတဲ့ရုပ်ထုပါအဲ့ဒါကိုသူတို့ကိုးကွယ်တယ်အဲ့တော့ Hazrat Umar ကတမန်တော်ကိုပြောတယ်အိုကိုရောဒီလတ်နဲ့ဒီဥဇာကတောင်ပေါ်မှာထားပြီးတော့တဲ့လူတွေဟာသူတို့ကိုပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းအဘာဒတ်လုပ်တယ်မြေနှိမ်ဂျိုင်ဝိုင်းနေမှာလည်းပဲထားပြီးတော့ပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းအဘာဒတ်လုပ်တယ်ဒို့ပေမဲ့လည်းတဲ့ဝလ္လာဟူယူဘဒူဆစ်ရာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖန်သင်းရှင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့အလ္လာဟ်ကိုအဘာဒတ်လုပ်တာကြတော့ပုံဆိုးကွယ်ဆိုးနေတဲ့ والله لا يعبد لا يعبد الله سرا أربعة يومنا هذا တမန်တော်အရှိမကဆမ်တိမ်ကြီးပြောတယ်ယာရဆူလလာဒီနေ့ကစပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုပုံဆိုးကွယ်ဆိုးအီဘာဒတ်လုပ်တာမဖြစ်စေရတော့ဘူးကျွန်တော်တာဝန်ခံတယ်အလ္လာဟ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းအီဘာဒတ်လုပ်မယ်ဟဇရတ်အူမာတမန်တော်ကိုတောင်းဆိုတယ်တမန်တော်ဆဟာဘာတွေကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟဇရတ်အူမာကတလိုင်းဟဇရတ်ဟမ်ဇာကတလိုင်း ဆဟာဘာတွေစပ်နှစ်ခုထိမ့်ပြီးတော့မှကာဘာဝီကျောင်းတော်ခွဲတွေကိုသွားတယ်အဓိကဥဆောင်တာတာဝန်ခံတာဟာဇတ်အူမာဖြစ်တယ်ဟာဇတ်အူမာကာဘာတွေကိုဝင်လာတော့အားလုံးကြည်နေတယ် ဟဇရတ်ဥမာကာဘာထဲဝင်လာတော့အားလုံးဝိုင်းကြည့်နေတယ်ဟဇရတ်ဥမာပေါ်ပေါ်ထင်နေမဲ့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့အစ္စလမ်တာနာဝင်နေရဆတ်နှစ်ခုတန်းစီပြီးတော့ကာဘာထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့အီဘာဒတ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ဟာဟဇရတ်ဥမာကိုအလ်ဖာရူကလို့ခေါ်တဲ့ဘွဲကိုပေးလိုက်ရဒီယလာဟူအန်ဟွမ်ဝရဒူအန်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်ပါသည်သူလည်းအလ္လာဟ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုကျေနပ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲ အတမန်မြတ်ကြီးဆလလာလီဝဆလမ်နဲ့အတူတူတမန်တော်မိန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလိုင်ကွမ်ဘီဆွန်နတီဝဆွန်နတီလ်ခူလဖာအ်ရာရှီဒီနလ်မဟဒီယင်ငါရဲ့ဆွန်နတ်လဲဆွန်နတ်ပဲအဲ့ဒီဆွန်နတ်ပေါ်မှာလည်းပဲမင်းတို့မြဲမြံစွာကင်တွယ်ကျင့်သုံးပါခူလဖာရာရှီဒီငါရဲ့နောက်မှာအရေးအရာကိုဆက်ခံမဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဥဆောင်ဥရွယ်ပြုမဲ့ဒီခလီဖာကြီးများရဲ့လမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲပြင်းပြဝလိုက်နာပါဆိုတဲ့မိန့်ကြားချက်အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ရဲ့ဟဇရတ်ဥမာရီရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဟဇရတ်ဥမာရီရဲ့မိမာချက်တွေဟဇရတ်ဥမာရီရဲ့နမူနာပြသမှုတွေပေါ်မှာပြည့်ပြည့်ဝဝအလ္လာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအမလုံနိုင်တဲ့တောဖစ်ဆိုင်းချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေ။လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်များခမရအဲ့ဒီအဇတ်အူမာအစ္စလာမ်ကိုစပြီးတော့လက်ခံလိုက်တဲ့နေ့ဟာမက္ကာမှာရှိတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေယင်ထုမနာဖြစ် မကာမှာရှိတဲ့ကာဖီမုရှရစ်တွေမခံမရနိုင်ဖြစ်တဲ့တော်တော်ခြေကွဲတယ်ဘာလို့လို့လုံးဝမှမသိဘူးလုံလဲလုံချင်နေတဲ့ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်ပုံကိုဟာအုံမလိုပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အုံမကိုသွားပြီးတော့မထီရဲဘူး အဲ့တော့ဟာဇတ်အူမာဘလို့ပုံကိုလဲလို့မေးရင်ဟာဇတ်အူမာကိုတာမန်တော်စီကနေအလာတောင်းခဲ့တာပါဟာဇတ်အူမာဘလို့ပုံကိုလဲလို့မေးရင်ဟာဇတ်အူမာအစ္စလာမ်လက်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မက္ကာမှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အုပ်စုတွေယင်ထုမနာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ပုံကိုပါဟာဇတ်အူမာဘလို့ပုံကိုလဲလို့မေးရင်အီမာမီဇိုရီစင့်ပြန်တဲ့လမ်မာအစ္စလာမအူမာနဇလဂျိဘရာအီလိုအလိုင်ဟီဆလမ်ဖကာလယာမုဟမ္မဒ် استبشر آل السماء بإسلام عمر حضرت عمر اسلام لکھن لئی دے چھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تمہن میں جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھانو پاگو چوہ میں یوشی لارے حضرت جبرائیل دی اللہ امی میاں لالو میاں အလ္လာဟ်အမိန်ပေးလို့ရောက်လာတာရောက်လာပြီးတော့ပြောတယ်အိုမာအစ္စလာမ်လက်ခံလို့တဖက်မှာအခုနာကာဖီတွေမွတ်ရှရစ်တွေစัจကျမဲ့အုပ်စုတွေယင်ထုမနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဇဂျီဘရာဟီဆင်းလာပြီးတော့ပြောတယ်ယာမုဟမ္မဒ်အစ္စတဘရှရာအာလုဆမာအီဘီအစ္စလာမ်အိုမာအိုမာအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတာကိုကြည့်ပြီးတော့ အိုမာအစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့တရင်ကြားပြီးတော့မိုးကောင်းငင်သားတွေအားလုံးပျော်နေတယ်မိုးကောင်းငင်မှာရှိတဲ့ပရစ္စတာတွေအားလုံးပျော်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟဇရတ်ဂျိဘရာဟိလ်အလိုင်ဆလာမ်ဟာတမန်တော်ကိုလာပြီးတော့မှတရင်စကားပေးခဲ့တယ်ဟဇရတ်အူမာဒါရီအလ်ကမ်ဆဖာတောင်မှာရှိတဲ့ဒါရီအလ်ကမ်မှာအစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့ဟဇရတ်အူမာအစ္စလာမ်လက်ခံတဲ့အချိန်အစ္စလာမ်တာနာဝင်တွေဟာ ایریے مکہ یہ تمائی ماں پرما اوزا اچھے اسلام یہ تمائی ماں تکبیر کو اچھے جی اور سو گئے رہے اللہ اکبر لو خورے تکبیر کو اور سو گئے رہے ایری تکبیر یہ اتا بلاو چیلے سویں اری دارے ارکا ماں پہنسو کوئی سو عبادت دوارا پہنسو کوئی سو لوسو آرا دامے عمر اسلام لکھا لائی دے پو ماں اسلام تانا وینی بلاو سیلو دوالے سویں اللہ اکبر لو اولیت تکبیر ہاں مسجد حرام پلی ویچاؤنو دے تھی အဲ့ဒီတက္ကပီရဲ့ပဲ့တင်တန်ကြီးရောက်လာတယ်

မိတ်ဆွေများခမရခစ်ပြိုင်နေရဲ့မှတ်ချက်ကတိတ်အရေးကြီးပါခစ်ပြိုင်နေဆိုတာတောင်းတောင်းတယောက်ရဲ့အရေးချင်းကိုတယောက်အတိမတ်မပြုတ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ရဒီအလာဟူတာလာတခင်ဟာဟာဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှချက်စကားပြောလေဟာဇတ်အဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ဆိုတာတိတ်ပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတိတ်ပြီးတော့မှအတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ تمام نبيتي صلى الله عليه وسلم يه صحابة ريما دعه شن شن توبوا غوا حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كهنا بيوره والله إني لا أحسب علم عمر إذا وضع في كفن في في كفة الميزان ووضع علم سائر أحياء الأرض في كفة الميزان لا راجح عليه علم عمر حضرت عبد الله بن مسعود بيوره عمر عمر عمر ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့တဲ့အွမ်မတ်ကုရ်အာန်ကိုဟာဒီသ်ကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အွမ်မတ်ဒီနေ့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ညှင်းဆန်နေတဲ့အွမ်မတ်အိုမာရဲ့ပညာဉာဏ်ဘလောက်ကြီးမားလဲဆိုရင်ဟာဇတ်အဗ္ဒူလာဘင်မဆူဒ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့အိုမာရဲ့ပညာတွေကိုချိန်ငွေရဲ့တစ်ဖက်မှာထားမယ်ပြီးသွားရင်ကဘာမှာရှိတဲ့တက်ရှိရဲ့ပညာတွေဝဝူဇီယာအီလ်မူဆာအီဒီအဟယာအီလ်အာဒ်ကဘာမှာရှိတဲ့ တက်ရှိတွေရဲ့ပညာတွေအလုံးကိုတစ်ဖက်မှာ ထားမယ်ဆိုရင်တေးကြတဲ့အိုမရီရဲ့ပညာဟာအလေးတာနေမှာနဗီတမန်တော်မြတ်များတွေပြီးသွားရင်အိုမရီရဲ့ပညာကိုချိန်ဝင်ရှာတစ်ဖက်မှာထားမယ်နောက်ချိန်ဝင်ရှာတစ်ဖက်မှာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့တက်ရှိတွေရဲ့ပညာတွေအားလုံးကိုတစ်ဖက်မှာထားမယ်ဆိုရင်အဇအဗ်ဒူလာဘင်မဆူဒ်ပြောတဲ့အင်နီလာအာဆစ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံမမိတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါရဂျဟာအလိုင်ဟီအီလ်မူအူမာ عمر ابن یہا تیجابہ علی جی سی مار ایری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تکھیں گا حضرت عمر کوئل ہوں دوارے چھئی ماں باپیو علیہ سرو انی لأحسب عمر قد ذہب بیتسعت عشار العلم باپیو علیہ سرو ہی نہ ذہب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تکھیں مشیر ہو رہے چھئی ماں حضرت عبداللہ بن مسعود پیو رہے عمر کا توالہ ہی ڈارے ပညာရဲ့10ပုံ9ပုံယူပြီးတော့အိုမာသွားလိုက်ပြီးတဲ့အိုမာသွားလိုက်တာရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးအိုမာသွားလိုက်ခြင်းဟာပညာရဲ့10ပုံ9ပုံကုန်သွားပြီးပညာရဲ့10ပုံတပုံပဲကျန်ပါတယ်ပညာရှင်တပါးတပါးကွယ်လွန်ခြင်းဆိုတာကဒါပညာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ခြင်းပဲလေးစားတဲ့အစ္စလာမ်သာနာဝင်များခင်ဗျာအင်ရှာလာအလာတောဖီပင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာထဲမှာပညာရေးကဏ္ဍလည်းပါမှာပါ ပညာဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာကြီးတီတက်နေတာပညာနဲ့ပဲတီတက်နေတာပါဒီနေ့ကဘာကြီးရှိနေတာပညာနဲ့ရှိနေတာဒီနေ့ကဘာတိုးတက်နေတာပညာကိုအခြေခံပြီးတိုးတက်နေတာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကြည့်မလားနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည့်မလားကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြည့်ပါပညာရှင်မပါတဲ့အုပ်စုဟာမှားတဲ့အုပ်စုဖြစ်မယ် ပညာရှင်မထောက်ခံတဲ့အုပ်စုဟာဂျာရှုံးတဲ့အုပ်စုဖြစ်မယ်ပညာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုမယူတဲ့အုပ်စုဟာအောင်မြင်မှုမရတဲ့အုပ်စုဖြစ်မယ်နိုင်ငံရေးလုံမလားနိုင်ငံရေးပညာရှင်လိုအပ်မယ်စီးပွားရေးလုံမလားစီးပွားရေးပညာရှင်လိုအပ်မယ်လူမှုရေးလုံမလားလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်လိုအပ်မယ်ကာကွယ်ရေးလုံမလားကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်လိုအပ်မယ် အဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာသာရေးလုံးမလားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်လိုအပ်မလဲဥပဒေကြောင်းအရာရှောက်လန်းပြီဆိုရင်ဥပဒေပညာရှင်လိုတယ်ဈေးသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဈေးပညာရှင်ဆိုတာလိုအပ်လာပြီစောက်လို့ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အင်ဂျင်နီယာဆိုတာလိုအပ်လာပြီကမ္ဘာမှာပညာရှင်မပါဘဲနဲ့ကမ္ဘာမှာပညာရှင်မလိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကဘာပြက်ခဏီးကြရင်အလရှင်မြတ်ကပညာကိုရုပ်သိမ်းမှာဘာကြောင့်လဲကဘာတီးနေတာပညာကိုတီးနေတာ အဲ့ဒီပညာကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲလူသားတွေဟာအလာဆိုတဲ့အတိခေါင်းထဲမှာရှိတာဒီနေ့အလာဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိနေလို့ဒီနေ့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလာဆိုတာရှိတယ်ခေါင်းထဲမှာအလာဆိုတာရှိတော့နှလုံးသားထဲမှာယကီနဝင်တယ်နှလုံးသားထဲမှာယကီနဝင်တော့နှုတ်ရှာကနေအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်လို့တတယ်အဲ့တော့အလာမိတ်နဲ့ငါအလာကိုတတဲ့လူရှိသည်၍ဒီဒုနီယာကြီးကိုငါအလာတည်တံ့စေမှာဒါပေမဲ့ဒီအလာကိုမိတ်ဆက်ပေးမဲ့ပညာရှင်မရှိတော့ဘူးလူခေါင်းထဲကနေအနောက်ဆို billah အလာပျောက်သွားမယ်နှလုံးသားတွေကနေအလာပျောက်သွားမယ်နှုတ်ရှာကနေအလာကိုတားမဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ရှာကနေအလာကိုတားမဲ့လူဘယ်အချိန်မရှိတော့မှလဲအဲ့ဒီအလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပညာရှင်မရှိတော့မယ့်အချိန်ပဲ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အလ္လာဒုနီယာကိုဖျက်ဆီးမှာအဲ့တော့ဟာဒီသ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗောသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ရဲ့မိန့်ကြားချက်ရှိတဲ့ယုကုဘဇုလအိမ်ကေယာမတ်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးတွေကတော်တော်ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဟာယုကုဘဇုလအိမ်အလ္လာကေယာမတ်ဘလောက်နီးလာမလဲအလ္လာအလောက်ပညာတွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်ပညာဘလို့ရုပ်သိမ်းမှ ပညာရှင်တွေတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုအလ္လာဟ်မေ့စေမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်ကဘဇုလ်အိလ်မန်ဆိုတဲ့ဒီဟာဒီစ်ကိုလာပြီးဆိုရင်အမေရိကထဲမှာမူလာလီကာရီရဟမ်တူလာလိုက်ကရှင်းလင်းချက်ရေးတယ်ဘီကဘဇီလ်အူလာမာဘီကဘဇီလ်အူလာမာအလ္လာဟ်ပညာရှင်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းယုတ်သိမ်းသွားမယ်ပညာရှင်တစ်ပါးကွယ်လွန်သွားမယ်နောက်လာတဲ့ပညာရှင်ဟာတူလို့မဖြစ်တော့ဘူး သူကွယ်လွန်သွားမယ်နောက်ထပ်လာတဲ့ပညာရှင်ဟာသူ့လိုမဖြစ်တော့ဘူးတဖြည်းဖြည်းပညာရဲ့အရေးအသွေးတွေနှိမ့်ကျလာမယ်ပညာရဲ့အရေးအသွေးတွေတိမ်ကောလာမယ်နောက်ဆုံးတဖြည်းဖြည်းပညာပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီပညာပျောက်သွားရင်လူတွေဟာအလ္လာဟ်ကိုလည်းမေ့သွားမယ်အဲ့ဒီနဲ့အလ္လာဟ်ကဘာကိုဖျက်ဆီးမှာပဲအဲ့တော့ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala တခင်ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala တခင်ဟာတုံးတက်တဲ့

အစ္စလာမ်တာနာဝင်များတွေမကဘဲနဲ့တကယ်ပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကျိုးပြုခဲ့တဲ့လူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့နဗဝတခင်ကျေးဇူးတော်ရှင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝဆလမ်ဟာရဟမတုလလ်အာလမင်ဝမာအာဆလာကအီလာရဟမတုလလ်အာလမင်တမန်တော်ဟာစัจ java ရာအပေါင်းရဲ့ဂယုဏရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂယုဏတွေကိုကဘာဆုံးတိုင်အောင်ကဘာသူကဘာသားတွေကိုဝင်ငှပေးခဲ့တဲ့တဲမှာဟဇရတ်ဥမရဟာထိတ်ဆုံးမှာပါခဲ့တဲ့ဆာဟာဘာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ် ဒါဇတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလာတခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မနမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ဟာဘလောက်ထိအဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တမန်တော်ဟာအာမခံခဲ့လေဆိုရင်တမန်တော်မိန့်ခဲ့တယ်ဒီမီဒီကျမ်းထဲမှာဒီတွေဝိုင်းရှိတယ်တမန်တော်မိန့်တယ်အင်နလာဟဂျာလလဟက်ကအလာလီဆာနီဥမာရာဝကလ်ဘီအလ္လာဟ်ကဟဇရတ်ဥမရရဲ့နှုတ်ရှာမှာလည်းအမှန်တရားကိုထည့်ထားတယ်ဟဇရတ်ဥမရရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအမှန်တရားကိုထည့်ထားတယ်ဥမာရာဟာစဉ်းစားရင်လည်းပဲအမှန်တရားကိုစဉ်းစားတယ်ပြောရင်လည်းပဲဥမာရာအမှန်တရားကိုပြောတယ်တဘောကဟဇရတ်ဥမရရဒီအလ္လာဟ်တလန်တခင်ဆုံးဖြတ်ချက်က

عمر ہا ပြောရင်လည်းအမှန်ပဲပြောတယ်။ عمر ဟာတွေးရင်လည်းပဲအမှန်ပဲတွေးတယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ဟာဟဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ကြားခဲ့တယ်လေးစားတဲ့အစ္စလမ်သားနာဝင်များခမရဟဇတ်ဥမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်ပြောလို့မကုန်ဘူးဟဒီသ်သဘုံနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်အိမ်မက်ကိုပြောတယ်ဘယ်တမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တာမန်လူတွေရဲ့အိမ်မက်မဟုတ်ပါဘူး တမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကဝဟီပြရိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဟဇရတ်အီဗရာဟင်အလိုင်ဆလမ်ဟာမိမိရဲ့တားတော်မဟဇရတ်အစ္စမာအီလ်အလိုင်ဆလမ်ကိုဇဘာလုပ်ခဲ့တာ၊ကူရ်ဘာနီလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကူရ်ဘာနီရဲ့ဆွန်နတ်ကိုယနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်းအောင်လုပ်နေတာအင်ရှာလာဒီနေ့လည်းရှင်းတန်းအောင်လုပ်နေသေးပဲ။နောက်လည်းပဲဒီကူရ်ဘာနီကယာမတ်တိကျွန်တော်တို့ရှင်းတန်းအောင်လုပ်မှာပါ။ ဆွန်နတ်အီဗရာဟီမီပါဟဇရတ်အီဗရာဟိမ်အလိုင်စလမ်ရဲ့အဲ့ဒီကဘာတီတွေ့ရှိမဲ့ဒီဆွန်နတ်ဟာအိမ်မက်ကိုအခြေခံပြီးပေါ်လာတဲ့ဆွန်နတ်ပါနဗီတမန်တော်များများရဲ့အိမ်မက်ကအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်စိကနေနိုးချနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေတဲ့မြင်ဝင်မှိုင်းအောင်မှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နဗီတမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဘရောမမမှားနိုင်ဘူး နဗီတမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဘလောက်တေချာလဲလို့မေးမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကျွန်တော်နိုးချနေရင်းနဲ့ဒရီရှိနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်အရာတစ်ခုကိုကြည့်ရင်းနဲ့မျက်စိမှောက်ပြီးမှားရင်မှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နဗီတမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီနိုးချနေတဲ့အမြင်တက်ကိုအစာပေါင်းများစွာတေချာတယ်နဗီတမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကဘရောမှမမှားပါနဗီတမန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာ ဝိဟိပြာရိတ်တော်ပါဓမ္မတော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ကမိမိအိမ်မက်ဒီအများကြီးပြောခဲ့တဲ့တဲမှာဓမ္မတော်အိမ်မက်တစ်ခုပြောတယ်ဘိုင်နာအနနာအင်ငါအိပ်ပြောနေတဲ့ရာအိတ်တုနာဆာယောရဒူနာအလိုင်ဟာအိမ်မက်မက်တဲ့လူတွေတယောက်ပြီးတယောက်ငါအရှိကနေဖြတ်တယ်ငါရဲ့အုံမတီတွေတယောက်ပြီးတယောက်ဖြတ်တယ်ဝါအလိုင်ဟင်ကုမုစ်ငါရဲ့ဥမ္မတိတွေအဝိဝိထားတဲ့မင်းဟာမာယဘလူကိုသက်တရဒါပေမဲ့တချို့ဝိထားတဲ့အဝိကားတဲ့ ရင်ပတ်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တာအောက်မှာဘာမှမရှိဘူးဝမင်ဟာမာဒူနာဇာလီကတချို့ဝိထားတဲ့အဝိကတော့သူ့အောက်ကိုနည်းနည်းရှိတယ်တဘောကတချို့ကရင်ပတ်လောက်ရှိတယ်မလုံလောက်ဘူးတချို့က6လောက်ရှိတယ်တချို့ကပေါင်လောက်ရှိတယ်တချို့ကဒူးလောက်ရှိတယ်တချို့ကခြေမျက်စိလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့အဝိစားဝိထားတဲ့လူတွေရှောက်လာတဲ့တဲ့ဝါဦးရီသာအလိယအိုမာရူဘွန်အလ်ခတ်တာဘ် အိုမာဘင်ခတ်တာဘ်ငါရဲ့အရှိကိုရောက်လာတယ်ဝါအလိုင်ဟီကမီဆန်ယဂျူရူဟူဟာဇတ်အိုမာရဲ့အင်ကြီးကတော့ဝစ်ထားတဲ့အင်ကြီးဘလောက်ရှည်နေလဲဆိုရင်တဲ့ဟာဇတ်အိုမာရဲ့အင်ကြီးဟာမြေကြီးမှာတရွတ်တိုက်နေလို့ဟာဇတ်အိုမာကဆွဲပြီးတော့လာတယ်အဲ့တော့ဆဟာဘာတွေကမေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာအရာတစ်ခုခုမြင်နေဆိုရင်ဒါဟာသူ့ရဲ့အ내အတိတ်ပဲဆိုတာရှိတယ်။ကမ္ဘာလောကမှာကျွန်တော်တို့လက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာ အလရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံပမာတွေနဲ့ပြအဲ့တော့ပမာဖြင့်ဘာသာတရားဒီလူဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေဆိုတာပြရမင်းပြတယ်မင်းပြောတဲ့ဘာသာတရားဆိုတာလက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရအောင်လက်စုပ်လက်ကင်သူနမတ်ဖတ်တယ်ရိုးသားထားတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ပြီးခြုံပြီးပြောတယ်အာသူဘာသာရေးလေးစားတယ်သူဘာသာရေးအသိရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလက်စုပ်လက်ကင်ပြလို့မရတဲ့အရာတွေကိုအိမ်မက်ထဲမှာပမာနဲ့ပြတယ်အာလမင်အမ်သာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆဟာဘာတွေကတမန်တော်ကိုတမ်းပြီးတော့မေးတာ ဒီအိမ်မက်ကဲအလိုသဘောတမ်းပြီးမေးတာဖမာအဝလ်တသာလီကာယာရဆူလလာဒီအိမ်မက်ကဲအလိုသဘောကိုတော့ဘာယူလဲတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလေးဝဆလမ်အဖြေပေးတဲ့အဒီနာအဒီနာဘာသာတရားတဘောကအူမာရဲ့ဘာသာတရားအူမာမှာဘာသာတရားအရှမ်းပဲရှိတယ် လေးစားတဲ့အစ္စလမ်တာနာဝင်များခမရကျွန်တော်တို့အလတ်ရှိမှဒူအာတောင်းတောင်းပြီးသွားပါငါတို့ကိုအလတ်ဒီတိုင်းပဲထားပါသည်တေတဲ့ဒီအစ္စလမ်ပေါ်မှာယက်တည်နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရူမရှာဟဒတ်မပေးတာဘူးကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မတေမချင်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားနေရမှာရဗ္ဗနာလာတူဇစ်ကူလူဘနာဘာဒအစ်ဟဒိုင်တနာဝဟဘလနာမင်လဒွန်ကရဟမာအင်နကအန်တလ်ဝဟာဘ်အလ္လာဟူမသဘ္ဘစ် ကလ်ဘီအလာဒီနိကျွန်တော်တို့ဒီဒူအာတွေတောင်းတောင်းပြီးသွားမှာဒါပေမဲ့အိုမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မိတ်နဲ့အိုမာရဲ့အင်ကြီးကမြေကြီးတရွတ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာအိုမာရဲ့ဘာသာတရားကသူ့အတွက်လိုအပ်တာတဲ့တော့ပိုရှန်နေတယ်အိုမာဟာဘာသာတရားပေါ်မှာလုံးဝပိုပိုရှန်ရှန်ကြီးပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးကိုအိုမာဟာအမလုတ်တဲ့ကျင့်သုံးတဲ့လူဖြစ်တယ်အိုမာမှာဘာသာတရားဟာအပြည့်အဝလိုတာတဲ့ပိုပြီးတော့တောင်ရှိနေတယ်လို့ တမန်နမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်မှာတက်တည်ထွက်ဆူခဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတမန်နမြတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ရဲ့နောက်အိမ်မက်တစ်ခု حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما تكين سمجانه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين انا نائم اتيت بقدح لبن فشربت حتى اني لا ارى الريا يخرج في اسفاري نا اي بيو ني ده اي من ده ما nga go la pi lo no la pi de la pi နှုတ်ကိုတောင်းရင်တောင်းရင်တောင်းရင်တောင်းရင်နဲ့ဒီနှုတ်ကဘလောက်ထိဝါသွားလဲဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီနှုတ်နဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေဟာငါရဲ့အသွေးတွေအသားတွေထဲမှာစီးပြီးတော့မှလက်သေးတွေမှာပါမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့စားကောင်းတောက်ကောင်းနေစားရင်စားရင်စားရင်နဲ့တချို့တွေတအားကိုယာတီဥတုကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအတိအနံတွေတိတ်ပေါ်တဲ့နေရာတွေမှာတလဲသီးတွေပေါ်တယ်စားတောက်ပြီးသွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးသားတွေကစိမ့်ပြီးတော့မှအကြောတွေကစိမ့်နေမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်သေးတွေ အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအလက်တွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြူပြီးတော့မှအသွေးရောင်တွေကလွှမ်းနေတယ်အဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ဆလလာလဝဆလမိနဲ့ငါနို့ဘလောက်တောက်လိုက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီနို့ရဲ့အယောင်အလွှမ်းအယောင်တွေကတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေကြော်လာပြီးတော့မှလက်သေးတွေမှာပါလာပြီးတော့အဲ့ဒီအယောင်တွေလွှမ်းသွားတယ်အလောက်ဝအောင်ငါနို့ကိုတောက်ပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနို့ကမကုန်ဘူးကြံ့နေတယ်သုမအာတိုင်တူဖဇလီအူမာရဘန်အလ်ခတ်တာဘ်အဲ့ဒီပို့သွားတဲ့နို့ငါဘ누구ကိုပေးလဲဆိုတော့တဲ့အူမာဘင်ခတ်တာဘ်ကိုပေးလိုက်တယ် ကာလူဆဟာဘာတွေမေးတယ်ဖမာအဝလ်တဟူယာရဆူလလာအိုအလ္လာဟ်ရဲ့ရဆူလ်ဒီရဲ့အိမ်မက်ကအဲ့လိုသဘောပါလေကာလာအလ်အီလ်မတမန်တော်ပြောတယ်ပညာတဲ့တဘောကတမန်တော်မြတ်ဆလလာလိဝဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ဟာဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ပညာတွေတမန်တော်ကိုအလ္လာဟ်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်တမန်တော်ဒီအလ္လာဟ်ရဲ့မခလုခ်အဖန်ဆင်းခံနေထဲမှာပညာဉာဏ်အကြီးမားဆုံးပါဒါပေမဲ့တမန်တော်ပြီးသွားရင်ဂျန်နဲ့နဗီတမန်တော်မြတ်များ ပြီးသွားရင်ဘုရုပညာဉာဏ်ကြီးလေတမန်တော်ပြောတယ်အလ်အီလ်မ် Hazrat Umar ကိုတမန်တော်မိမိရဲ့ပညာတွေပေးခဲ့ဒါကို Hazrat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala တခင်ပြောတာ Umar ရဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်မှာထားဂျန်နဲ့ဂျန်နဲ့တက်ရှိရဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်မှာထားရင် Umar ရဲ့ပညာအလေးချိန်စီးမှာ ဟိုမှာကွဲလွန်သွားတာပညာရဲ့10ပုံ9ပုံပေါက်သွားတယ်ပြောတာအလကားမဟုတ်ဘူးဒီမှာတမန်တော်ပြောတယ်ငါတောက်လို့ပိုတဲ့နို့နို့ဆိုတာဒါအိမ်မက်ထဲမှာအခုလည်းပဲပညာရှင်တွေပြောတယ်အိမ်မက်ထဲမှာနို့တောက်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်မဲ့ဒါပညာဉာဏ်တွေရမယ်ဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလို့ပြောလို့ရတယ်အော်တော့တမန်တော်မြတ်ဆလောဆလမ်ကအဲ့ဒီပညာဘုရုကိုပေးခဲ့လေဟာဇတ်ဥမာကိုပေးခဲ့အော်တော့တမန်တော်တတ်တယ်ထွက်ဆိုခဲ့ပဲ ဘိုက်လူတယောက်ကပညာရှိအောင်နဲ့လည်းမရဘူးပညာမဲ့တွေတစ္ဆာဖောက်ရင်ပိုဆိုးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဟဇတ်အူမာမှာပညာလည်းရှိတယ်ဟဇတ်အူမာမှာဒင်းလည်းရှိတယ်ဟဇတ်အူမာမှာဒင်းရှိကြောင်းဘရူတက်တွေထွက်ဆိုတာလေတမန်တော်မြတ်ဆလလာလဟ်ဝဆလမ်တက်တွေထွက်ဆိုခဲ့တာဟဇတ်အူမာမှာပညာရှိကြောင်းဘရူတက်တွေထွက်ဆိုခဲ့တာလေတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ထွက်ဆိုခဲ့တာဟဇတ်အူမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဒီစ်တွေအများကြီးပဲဒီမှာကျွန်တော်မှတ်ခဲ့တယ်အချိန်လဲစီးသွားပြီး ပြောရင်တော့ပြောလို့မကုန်ပါဘူးအင်ရှာလာနောက်များကြုံတဲ့အခါကျရင်ဒီအဇတ်အူမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာပါစိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလည်းရှိတယ်အဇတ်အူမာရဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဂျယ်ဆာတစ်ခုလုပ်မယ်အခမ်းအနားတစ်ခုလုပ်မယ်လာသမျှပညာရှင်တွေအားလုံးကိုဟာဇတ်အူမာရဲ့ရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေဆင်မီနာလုပ်မယ်စာရန်ဖတ်ပွဲလုပ်မယ်ဟာဇတ်အူမာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှုထောင့်ပေါင်းစုံကနေဆွေးနွေးခိုင်းမယ်ဒါပေမဲ့တေးကြတယ်ဆွေးနွေးလို့မကုန်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရေးချင်းနဲ့အလ္လာပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့နဘဝသခင်ကျေးဇူးတော်ရှင် တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလဝစလမိတ်နဲ့အိုမာရကတလောက်ပညာဉာဏ်ကြီးမားတယ်အိုမာရကတလောက်ဘာသာတရားအပြည့်အဝသူ့မှာကိုင်းဆိုင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အင်နလာဟာဂျာအလလဟက်ကအလာလီဆာနီဥမာရာဝကလ်ဘီ ။အိုမာဒီပြောရင်လည်းအမှန်ပဲပြောတာတွေးရင်လည်းအမှန်ပဲတွေးတာအိုမာရဲ့နှုတ်ရှာမှာအလ္လာဟ်ဘာတိလ်ကိုမထားတာဘူး။အိုမာရဲ့နှုတ်ရှာမှာအလ္လာဟ်အမားကိုမထားတာဘူး။အိုမာအွမ်မတ်ကိုအမားဘရောမှာမပြောဘူး။အိုမာအွမ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမားဘတော်မှာမတွေးဘူး။နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ဇကာအကုန်မိတ်ချခဲ့တယ်။လောကာနာဘာဒီအိုမာလောကာနာဘာဒီနဗီလကာနာအိုမာဘနလ်ခတ်တာဘ်နောက်ဆုံးတော့တမန်တော်ဇကာကုန်သွားပြီ။ငါရဲ့နောက်မှာနဗီပွင့်ဖို့ရှင် ဒီနဗီကတော့ပွင့်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပွင့်ဖို့ရှိရင်အူမာဖြစ်မယ်တဘောကအူမာဒီနဗီတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နဗီဖြစ်လောက်တဲ့အရေးချင်းကိုအလရှမြတ်ဟာအဇတ်အူမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လေးစားတဲ့အစ္စလာမ်တာနာဝင်များခင်ဗျာအင်ရှာလာကျွန်တော်မနေ့ပြန်ပြောမယ်စာချုပ်ဘိုက်တူလ်မကဒစ်ကိုတိမ့်တဲ့အချိန်မှာဟာဇတ်အူမာနဲ့ဒီဘက်ကခရီးယန်ဘုံတော်ကြီးတွေ ခေါင်းဆောင်တွေချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်ဟာအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်တက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့ပညာဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်တော်ထွက်ဆိုခဲ့တဲ့နဗီတမန်တော်မဖြစ်လင့်ကစားနဗီတမန်တော်မြတ်နီးနီးလောက်ကိုအလာအရေးချင်းပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအိုမာဟာဘာစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့မှဘာအခွင့်အရေးတွေ ပေးပြီးတော့မှကဘာကလူတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ဖိနေချုပ်ချယ်ခံရတဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုတာကဘာကလူတွေခေါင်းစဉ်တောင်မကြားဘူးတဲ့အချိန်မှာ အိုမာဘာတွေပေးခဲ့လေလက်ရှိကမ္ဘာမှာလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမှာအိုမာဟာဘလောက်ထိအကျိုးပြုခဲ့လဲဆိုတာအင်ရှာလာမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ဟဇရတ်အိုမာရဲ့ဒီဖဇီလတ်အခန်းကဏ္ဍတွေမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာချုပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုရှိစေခြင်းပါတယ်ဒီအစ္စလာမ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝဆလမ်ကြီးကနေလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့တာဆာဟာဘာတာဝကာတွေပါ ကျွန်တော်တို့ကိစ္စတစ်ခုခုကြုံလာလို့ကျွန်တော်တို့မစအလာတစ်ခုခုကြုံလာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မခံခြင်းရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာကိုထိမ့်တင်ပါတယ်။အူမာကိုလက်ခံမလား၊ကုရ်အာန်ကိုလက်ခံမလား၊တမန်တော်လှုပ်တာလှုပ်မလား၊အူမာလှုပ်တာလှုပ်မလား။အူမာနဲ့ကုရ်အာန်ကိုခွဲလို့မရပါဘူး။အူမာနဲ့တမန်တော်ကိုခွဲလို့မရပါဘူး။ကုရ်အာန်ကဘာပြောလဲဒါကိုအူမာကလှုပ်ခဲ့တာပါ။အဇတ်အူမာရဲ့ဖဇီလက်ကြံနေတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဟဇရတ်ဥမာဟာဘလောက်ဒီအမှန်ပေါ်မှာရှိလဲဆိုရင်တချို့တချို့ တချို့တချို့ဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့ကိစ္စတွေကုရ်အာန်ထဲမှာမကြခင်ကတည်းကဥမာရကကြိုပြီးတော့တမန်တော်ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကုရ်အာန်ထဲမှာကြားလာပမာအဖြစ်တခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်တခုပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဟတ်သွားတဲ့လူတွေဥမာရာလုပ်တဲ့လူတွေသွားဘူးတဲ့လူတွေအလ္လာထက်ခါတလဲလဲသွားခွင့်ချင်းမြတ်မှာမသွားရတဲ့လူတွေကိုအထူးတဖြစ်အလ္လာရှင်မြတ်တခင်ကျမ်းကျမ်းမှာမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမကျမ်းမာတော့ရင်လည်းပဲ ဖြစ်တဲ့ပုံစံနဲ့အလ္လာဟဂျ်အူမရာကိုအလ္လာလက်ခံတော်မူပါစေဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှအတ္တဟီယာတ်မှာအစ္စလာမုအလိုင်ကာအယူဟန်နဘီ ورحمت الله وبركاته سبيل تمنو سلام نے پونے رے فرشتاری یودوا رے تمنو اے روزا اشی کو توا بیرو ما فرشتاری جاگا مپا بے نے السلام علیکا یا رسول اللہ السلام علیکا یا حبیب اللہ السلام علیکا ایوہ النبی ورحمت الله وبركاته سبيرو تمانو گو دیئے سلام پوتا گوئے لے اللہ چھیمینو مبازے اری حج عمرہ توائیں ကာဘာကိုတဝါဖလဲတယ်ကာဘာကိုတဝါဖလဲပြီးွားရင်တဝါပြည့်နမတ်နာရကတ်ဖတ်ရတဲ့ဝါဂျစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနမတ်ကိုမစဂျစ်ဟာရမ်တစ်ခုလုံးကြိုက်တဲ့နေရာဖတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဝတ်တခီဒူမင်မကာမီအီဘရာဟီမမုဆလာမကာမီအီဘရာဟီမဖတ်ခြင်းမှာ ကာဘာရဲ့အရှိမဟာဇတ်အီဗရာဟင်ရဲ့ခြေရာတင်ရှန်ရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးရှိတယ်။ကာဘာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နမတ်ဖတ်တဲ့လူရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီမကာမေအီဗရာဟင်ရှိခြင်းအဲ့ဒီနေရာကိုမကာမေအီဗရာဟင်လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်မတည့်ရလိုက်ရင်ကျွန်တော်အရှိမကာဘာရှိမယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကာဘာရဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီကြောက်တုံးအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုအခုလက်ရှိရွှေရောင်ရှိတဲ့တောက်ပနေတဲ့ကြီးအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဟာကျွန်တော်နဲ့ကာဘာကြားထဲမှာရှိမယ်။ကျွန်တော်ကာဘာဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးလဲကျွန်တော်အရှိမရှိမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီနေရာကိုမကာမီအီဗရာဟင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမကာမီအီဗရာဟင်မှာဖြစ်နိုင်နေဆိုရင်တကူတကရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီတဝါပြနမတ်နရကတ်ကိုဖတ်ရတယ်တရေဟဇရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟူတာလန်တခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလဟ်ဝဆလမ်ရှိကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ယာရဆူလလာကျွန်တော်တို့မကာမီအီဗရာဟင်ကိုဆလတ်ဝတ်ပြုတဲ့နေရာလို့ရင်မကောင်းဘူးလားကျွန်တော်တို့မကာမီအီဗရာဟင်ကိုဆလတ်ဝတ်ပြုတဲ့နေရာလို့ရင်မကောင်းဘူးလား ဟာဇတ်အိုမာကဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပြီးတော့အာယက်ကြလာတယ်အလ္လာရှင်မြတ်သခင်ဘက်ကအမိန့်ကြလာတယ်ဝတ်တခီဇူမင်မကာမီအီဗရာဟီမမုဆလာမင်းတို့ဟာမကာမီအီဗရာဟင်ကိုမုဆလာဆလာဝိပြုရနေရာအဖြစ်ပြုလုပ်ပါတယ်အရောမူလာလီကာရီရာဟမ်တူလာလိုက်ပြောတယ်ဒေဝါယာတေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဟာဒီစ်တော်တွေကိုကျွန်တော်ရှာဖွေလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တွေမကြခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့အုံမတ်ခေါင်းထဲမှာအလ္လာအဲ့လိုအတွေ့ထည့်ပေးတာအလ္လာထည့်ပေးတာအဲ့လိုအတွေ့ပေါ်ခဲ့တာတဲ့အဖြစ်အပျက်15ခု ခုလောက်ရှိတယ်အဇတ်အူမာရဲ့အတွေ့အထဲမှာအရင်ပေါ်လာတယ်တကယ်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲအလ္လာရှင်မြတ်သခင်ချပေးခဲ့တယ်အော်တော့အဲ့လိုမျိုးကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာဇတ်အိုမာကိုကျွန်တော်ယင်ထုမနာဖြစ်လို့ပါတယောက်ကျွန်တော်မေးတယ်မင်းအိုမာကိုလက်ခံပါလားကုရ်အာန်ကိုလက်ခံပါလားကျွန်တော်မေးချင်တာကအိုမာနဲ့ကုရ်အာန်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုခွဲလိုက်တာလဲကျွန်တော်တို့သိတာကတော့ကုရ်အာန်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့ကုရ်အာန်ကို အိုမာကတမန်တော်စီကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတာလေးစားတဲ့အစ္စလမ်တာနာဝင်များခမရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပါပဲ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပဲဘ누구ပေါ်မှာလည်းနစ်နာစေခြင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးအစ္စလာမ်တာနာဝင်နေပါဝါတစီမူဘီဟဘလီလာဟီဂျမီအာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြိုးကိုကင်ပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ရမ်းမဖြစ်ချေကျွန်တော်တို့ဂျန်နက်ကိုသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွဲလွဲတွေရှိခြင်းလည်းရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာအီလာဟာအီလလာမုဟမ္မဒူရဆူလလာမှာကျွန်တော်တို့တူးမယ်နောက်ဆုံးနဗီတမန်တော်ချုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံမယ် သွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာများကျန်တဲ့သူတွေပြောတာတော့ကျွန်တော်မပြောလို့ပါပြောဝင်ရှိတယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့အတုံးအုံးတွေသတိထားပါဒီဆဟာဘာတွေဆင်းရဲဒုက္ခတွေအများကြီးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အထီကိုဒီကိုအရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့တာ ဘိုင်းမှာကြောက်တုံးချီခဲ့တာဒီဆဟာဘာတွေမှာစားပြမရှိလို့စွန်မလွန်စီလေးကိုပါဇက်ထဲမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ထည့်ပြီးတော့မှလက်ပတ်ပြီးတော့မှဂျီဟတ်လုပ်ခဲ့တာဒီဆဟာဘာတွေမှာစစ်ပွဲမှာစီးစရာဖနက်မရှိလို့အဝိစတွေနဲ့ခြေထောက်ကိုပတ်ခဲ့တာဒီဆဟာဘာတွေမှာလာဒါမှတရိုးမပါဘဲနဲ့အဝိနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှကဘာကလူတွေကိုဟေဒါယတ်ရအောင်အစ္စလာမ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဒီဆဟာဘာတွေမှာဂျီဟတ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့အခလာတ်နဲ့ ကိုကျင့်တရားနဲ့အစ္စလာမ်ကိုဖြန့်ကျက်ပေးခဲ့တာဒီဆဟာဘာတွေပါဒီဆဟာဘာတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမကာရှင်မြို့တော်နဲ့မဒီနာရှင်မြို့တော်ရဲ့ဝေးလံတဲ့နေရာမှာနေတဲ့မြမနေပြီးမှနေတဲ့မြမဆန်ကိုစားတဲ့မြမရေကိုတောက်ပြီးတော့မှမုဟမ္မဒ်အာရဘီဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာလိဝဆလမ်ပေါ်မှာကြားရောက်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကိုအာရဘီလိုဖတ်ယူတရေစေခွင့်ရနေတဲ့ကလီမာလာအီလာဟာအီလ္လာလာမုဟမ္မဒ်ရဆူလလာကိုကလီမာလို အဲ့ဒီလိုဖတ်ခွင့်ရနေတဲ့ဓမ္မနမြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ကိုကာဘာဝီကျောင်းတော်မှာဂျိဗရာဟီလာပြီးတော့အလအမိန်ရတင်ပေးတဲ့ဆလတ်ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုဝင်ရနေတဲ့မကာမဒီနာမှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ရိုဇာရဲ့အမိန်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောက်ခွင့်ရနေတဲ့မကာမဒီနာမှာကြာခဲ့တဲ့ဇကတ်ရဲ့အမိန်တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးခွင့်ရနေတဲ့ ဒါတွေအလုံးဟာဘုကျေးဇူးလဲလို့မင်းရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာလေးဝဆလမ်ရဲ့ကျေးဇူးပါတမန်တော်ရှိကနေအနစ်နာခံဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့မှမိမိတို့ရဲ့ရှိသမျှအရာအလုံးကိုခဝါချပြီးတော့မှ ရှိသမျှအရာအလုံးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိကိုဒီန်ကိုပို့ပေးခဲ့တဲ့ဆဟာဘာတွေရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်နှုတ်ကိုထိမ့်မှာနှလုံးသားထဲမှာအစ္စလာမ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှုရှိရမယ်တမန်တော်ရဲ့ချစ်ခင်မှုရှိရမယ်ဆဟာဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်နှုတ်နဲ့စိတ်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာရှိရမယ်အဲ့လိုရှိစေခြင်းလို့ပဲဒီဟာကိုကျွန်တော်တခုတကပြောခြင်းဖြစ်တယ်အလရှင်မြတ်သခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဂျမ်းမြတ် အဒီစ်တော်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမိနဲ့မလမ်ယက်ရှ်ကူရင်နာစ်လမ်ယက်ရှ်ကူရင်လာလူကျေးဇူးမတိတတ်တဲ့လူဟာအလကျေးဇူးလည်းတိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆဟာဘာကျေးဇူးမတိရင်ကျွန်တော်တို့အလကျေးဇူးတိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆဟာဘာကိုဂျာရီယာနေဂွင်းဆက်ဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ကိုဆနတ်ဘလို့ဆက်မှာ ဂွင်းဆက်ဘယ်လိုဆက်မှာလဲတမန်တော်ရှိကနေကျွန်တော်တို့ရှိကိုတီးရောက်တာကတန်ကျိုးလိုဂွင်းဆက်တွေနဲ့ရောက်တာအဲ့ဒီထဲမှာအကြီးဆုံးတမန်တော်နဲ့အုမတ်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးယုံကြည်စိတ်ချဆုံးဂွင်းဆက်ကဆွာဟာဘာပဲအဲ့ဒီဆွာဟာဘာကိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာထောက်ထားညာတာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမန်ကိုအလ္လာထိမ့်သိမ့်ပါသည်အလ္လာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအစ္စလာမ်ရဲ့ကြီးကျယ်မှု တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလမ်ရဲ့ချစ်စိတ်ဆာဟာဘာတွေရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှအလုံးချစ်ခင်ညီညွတ်စွာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်တာဝန်တွေကိုတည်ဖို့ရင်းနဲ့နိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ကိုအကျိုးပြုရင်းနဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုအကျိုးပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာခရက်ရဲ့ခရီးကိုရှောက်လန်းကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အလ္လာရှင်မြတ်တခင်လက်ခံတော်မူပါစေဝါအာခိရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမီ